hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है क्या सीखने वाले हैं ये आपको बताता हूं देखिए यहां पर शीट 1 लिखा हुआ है और अगर इसको आप रीनेम करना चाहते हैं तो यहां पर राइट क्लिक कीजिए और यहां से रीनेम पे चले जाइए और इसको जो मन करे वो नाम आप दे सकते हैं आप ये कर सकते हैं या एक शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं अब वो शॉर्टकट की क्या है आइए आपको बताता हूं आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है और फिर प्रेस करना है ओ फिर प्रेस करना है एच और फिर फिर प्रेस करना है आपको आर तो जैसे ही आप ये बटन प्रेस करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं शीट पर ये ब्लिंक करने लगा है कर्सर तो आप यहां से ये नाम हटा दीजिए और यहां पर मैं नाम रख लेता हूं लाइक कंप्यूटर ये नाम रख दिया हमने कंप्यूटर और एंटर प्रेस कर दिया तो आप देखेंगे कि इसका नाम चेंज हो गया ठीक है तो ये शॉर्टकट की है जिसकी मदद से आप शीट का नाम चेंज कर सकते हैं और वो शॉर्टकट की एक बार और फिर बताता हूँ अल्ट ओ फिर H और फिर आपको प्रेस करना है R तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए ये एडिट हो गया मतलब कि यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं बैक स्पेस की प्रेस कीजिए अब फिर इसको बदल देता हूं मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेमोरी तो ये लिख दिया M E M O R Y तो ये देखिए ये नाम रीनेम हो गया तो ये शॉर्टकट की है आई होप कि पसंद आएगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग